Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a răsufla. Îndex este a respira, a reveni după o emoție, după o grijă, o apăsare, a avea liniște, a nu se mai simți în primejdie. Eu cred că a răsufla este a respira ușurat după ce a trebuit să lași în urmă o persoană pe care trebuie să o minți. Am întâlnit o astfel de persoană ieri în viața mea și Uh, m-am bucurat că am reușit să îi ascund uh, adevărul pe care dacă l-ar fi aflat, uh, n-ar mai fi vorbit cu mine niciodată. Și am răsuflat ușurată atunci când nu m-am lăsat, um, cum să spun, atrasă în, într-un soi de, de ceartă din asta în care vroia să-și ia apărarea. Apropo, eu nu suport comunismul, asta este o problemă. Și nu mi-a plăcut niciodată, eu n-am fost fericită în comunism și pe această temă a fost uh, discuția. Uh, a răsufla este ai lăsa în urmă pe prietenii pe care trebuie să-i minți. Cred că eu cel puțin am nevoie de prieteni pe care nu este nevoie să-i mint. Pentru tine ce înseamnă a răsufla? Ceau!